欢迎收看邓老师五分钟项目管理 PMP 课堂。我们今天来讨论一下项目的财务评价指标有哪些。财务评价是针对这个项目经济方面的一种评价啊，那么涉及到众多奇奇怪怪的一些指标。站在组织的角度，我们做项目就是今天投入现金或者叫投入成本，然后希望这个项目未来可以给我们带来相应的一些回报。 今天投入来做这个项目的那些资金，被我们称之为 cash flow out，也就是我们给这个项目今天所投入的成本；而未来从这个项目可能获得的一些收益，被我们称之为叫做 cash flow in，现金流入。那也就是从我们从这个项目当中所获得的一些收益。 那针对这样的一个投资方案而言，今天投入相的一些成本，未来逐年啊可以给我们带来的一些收益，我怎么来评判啊这个投资的好坏呢？哦，首先我们可以考虑用一个比较说明性的指标，叫 BCR，成那个收益成本比例。顾名思义，就是把未来的收益 benefit 从这个项目所获得的一些收益去除以今天给这个项目所付出的一些成本，成本。 是我今天做这个项目所花掉那些成本，也就是所耗费掉那些资源的成本。Benefit 收益就是从这个项目当中所获得的一些回报，这个被称被称之为叫做 Benefit。Benefit 除以 Cost 啊，那个叫 BCR，当然是越大越好，就说明说，呃，我这个收益比成本要多啊，这是一种说明性的指标。另外呢，还有一个指标叫投资回收期。 比方说，我今天给这个项目呢投入了成本，投入了一千块，然后呢每个月啊，我们这里呢每一期呢算的是每个月，每个月呢它给我带来三百块的，三百块的这样的一些收益。那投资回收期是那个多久呢？那 三百，这儿是三，这儿的收益呢是三百，再加上这个三百呢就变成六百，六百再加三百呢九百，九百再加三百呢一千二百。OK，当当这个收益完能够完整的 cover 掉原始投资的这个时段，就是第一期、第二期、第三期、第四期投资回收期呢就需要那个四个时段啊，可能是四年，可能是四个月，可能是四周，可能是四个时段。o K。 投资回收期也好， <coughs> B C R 也好，这种做法计算起来都非常非常的简单啊，只要把未来的收益跟成本之间去给它做一个比对，就是看，然后我投入是多少，然后呢需要多久收回投资，或者说我后未未来的收益跟成本之间是一个什么样的一个比例关系。简单是简单，但是呢，这样的一些分析指标它没有考虑到资金的时间价值。资金是有时间价值的，今天的一块钱跟明天的一块钱不是一样的。 我们把今天的钱，把它叫 present value，现值；把明天的钱、未来的钱叫 future value，啊，未来值。今天的钱跟未来的钱有一个换算关系，就是一加上 r 的 n 次方分之一的 future value。这个 r 啊，这个 r 叫贴现率。贴现率永远大于零。 贴现率永远大于零，就导致未来的钱在换算成现值、换算成今天的钱的时候，那么它的数量会变少。今天比较少量的钱跟未来比较大量的钱是等值的，那说明今天的钱更有价值，我们更喜欢今天的钱。在有些社会经济环境当中，它维持一个非常低、非常低的利率水平。你今天把一万一万块钱放在银行里边，到明年再把它取出来的时候呢，它已经都。 都不到一万块了，那在这种情况下面，我们还是希望拿到今天的钱，为什么呢？因为你拿到你拿到今天的钱之后啊，你不要去存银行，你去做投资，而投资就会有预期的投资收益，所以即便在那样的情况下面啊，很极端很极端的情况下面，我们还是认为今天的钱比未来的钱更值钱。OK，好，有了这个资金的时间价值这样的一个概念之后，那么我们来评价这个投资的好坏。 我们就会有些不同的一些想法了。我不是把未来的收益加一加，减掉成本之后呢，哦，那就是我们的利益啊。另外呢，在不同时段上面所实现的那些利润，它是不等值的。那么我们就想到一招，就干脆把未来的收益把它都换算成现值。那把第一年的收益，这是 future value 一，这是第二年的收益 future value two，future value n 啊。 把未来的收益都把它换算成现值，那就把 future value 一除以一加上 r，把 future value two 除以一加上 r 的平方，把 future value n 除以一加上 r 的 n 次方，不都换算成现值了吗？换算成现值之后呢，我们再减掉为这个项目所投入的成本。哦，那这种算法呢，就被称之为叫做净现值 NPV。 N 是 net 净，PV 是现值，那就是把未来收益的现值 PVI 减掉我们今天为这个项目所付出成本，而 PVI 呢就是等于 future value i d i 期的这个现值除以一加 r 的 i 次方，这就是换算啊，然后把它汇总起来，sigma 起来减掉今天为这个项目所付出成本。 计算公式就是这么简单的一个公式。那么现在剩下的问题就是这个 r 啊，就是你把未来的收益换算成现值的时候，你用什么标准去给它做贴现？那基于我们计算的目的不同，那么我们拿来做贴现的那个贴现率啊，那个 r 它的取值就会有些不同。比方说，我可以拿这个嗯无风险的这样的一个贴现率啊。 那个贴出来什么意思？那个好像没什么意思。我可以拿我获得这笔钱所付出的那个资金的成本，比方说我从银行贷这笔钱是百分之八的这个成本拿拿到的，那我就拿百分之八去那个贴现。贴现除了如之后 N P V 还是大于零的，那意思是，我拿银行的这笔钱来做这个事儿，我最后还是有钱赚的啊。我可以拿这个行业的平均收益率去给他做贴现啊。 那这个行业的平均收益率，比方说是百分之十，那我拿百分之十去给他做贴现，贴现之后呢，NPV 还是大于零的。那意思就是，我做这个项目，它的那个，嗯，赚钱能力比行业的平均水平还要高。我可以拿机会成本去给他做贴现啊。比方说，我这笔钱如果不拿来做这个项目，我拿过来做其他的项目的话，其他那个项目可以给我们带来的一些收益是百分之多少？我拿那个百分之多少去贴现，贴出来之后 NPV 还是大于零的。那么， 说明我做这个项目比做其他的项目，那个从经济上面来讲，它的获利能力更强，跟 m p v 这个指标有些关联的，还有一个指标叫 IRR，内部收益率或者叫内部报酬率啊，内部收益率或者内部报酬率它是怎么定义的呢？它是使 m p v 为零的那个时候的那个 discount rate，它是指这个 r。 这个 r 到了多少的时候，正好让这个 NPV 为零啊？这是 IRR。那让 NPV 为零到底是什么意义？NPV 为零就是一个临界点。如果我们的资金成本比这个 IRR 高，那意味着就是说我拿这笔资金来做这个项目，我最后这个项目是赔钱的。如果我拿获得这个资金的资金成本比 IRR 低， 那么，哎，那我拿这笔钱来做这个事情，那么这个项目是那个赚钱的啊。这个 I R 让 M P 为零，M P 为零的这个值呢，正好是一个临界值。那从计算上面来讲的话，I R 算起来那就有点啰嗦了啊。一般的计算器，我们用的那种科学计算器可能都不一定算得出来。慢慢的，是差值差出来的啊。嗯，针对这样的同样这样的一个投资方案而言，今天给它投入成本，未来给我们带来收益，对不对？那么。 如果我们算 m p v 的时候，我们是基于我们的计算的目的设定一个 discount rate，然后去算一个 m p v 挺好，那么如果要是 IRR 又是什么概念呢？IRR 呢，是是正好让这个 NPV 到达零的时候，那个时候的那个 r 就叫 IRR。比方说，同样针对这个投资方案，我增加 r m b v 就会降低。 我再增加 r，这个 M B V 呢还会降低。什么时候让那个 M B V 降到零的时候，那个是 r 呢？就叫 I R R。I R R 计算出来之后啊，那可以拿这个 I R 去跟我们感兴趣的任何一个指标比。比方说，我们可以去跟它这个，呃，跟它，呃，去跟拿 I R 去跟这个存款利率比，去跟贷款利率比，去跟资金的成本比，去跟行业平均收益率比，去跟呃我感兴趣的任何一个指标比，只要 I R R 比那个指比那个大。 那么，我这个项目的获利能力或者是赚钱能力呢，就比那个更强。我们今天介绍了四个指标，一个是 B C R，一个是投资回收期，一个是 N P V，一个是 I R R。实际上，在那个计算这些指标的时候，我们已经做了很多的抽象和简化。 所以呢，我们平常在做这个项目的立项决策的时候，我们往往并不仅仅只考虑当中的某一个指标，相反，我们会要综合考虑多个多个不同的指标。那即便你考虑多个不同的这个财务指标，那也仅仅只是说我们财务评价方面的一部分啊。我们在做立项决策的时候，我们除了财务方面的评价，我们还要考虑很多其他方面的一些因素。像我们前面谈一个主题，说能赚大钱的项目就是好项目吗？ 哦，最后我们得出的结论，可能也并不一定能赚大钱的项目就是好项目。能赚大钱的项目呢，最后它的财务指标肯定是非常漂亮的。但是呢，这并非是我们立项决策的唯一参考。感谢收看邓老师五分钟项目管理 PMP 课堂。我们下一期的主题，我们要谈一谈说，对于项目经理而言，或者说站在项目经理的这个角度，项目章程到底有什么意义？ 你的支持是我持续更新的动力。欢迎对本视频当中的一些观点展开讨论，更欢迎你提出一些你想讨论些主题，我会把它做在一整个系列里边。请点击关注，获得五分钟项目管理 PMP 课程更新的信息。我们下期再见。